عشق من نمیدونم تو را در این دنیا به عشق روانم چرا میخواهم جست و جوی تو را لیک منزل عشقم نمیدانم کجا عشق من نمیدونم تو را در این دنیا عشق روانم چرا میخواهم جست و جوی تو را لیک منزل عشقم نمیدانم کجا سالوی پیش یا بچه می بینه یا دخترکه نمیدونه ای که جای منزلش بدرکه ای نمیدونه با کی روون که نخطی نویسته را دم بدم دا پیش چشمی خود می بینه دخترکه تو سهر را بدوری ساعت نو چوری سهر ای بچه دیوونه می شوه که می بینه مو دختره لیک ҷое ки дида буд рафта гамуҷа афсӯс дигар нагзашу хушруча сарши да ҳаёти бача рӯзи пастӣ набаду вақту вайбер ё ки телефони дастӣ хадаш боварӣ надошт да як дидан ошиқ меша мебина ки дига ӯ нест бача зиқ меша ай дуру мехӯра чизе бача хадаш ҳайрон ай намефора шиштан хӯрдан зиндагиш вайрон ай мехоҳа хок на яке медроя одахоуш як рӯзи дидан да ин қадар чӣ мешавад ишқи ман نمیدانم تو را در این دنیا به عشق روانم چرا میخواهم جز و جوی تو را لیک مزید عشقم نمیدانم کجا як варақи калона гирифт сурати ӯра кашид да фикри ҳамо ба зебак ҳатто ба ча монда шид чанд қае гуфта гаёду меброрум неки нашид кору бор як тараф ҳаёт тамоман дигар шид ба ча зора мезад хидора ки ақаллан як бор бина мегуфт ақаллан қафо шава рӯзо бишавад дина ки ай сари нав бина ӯра бига гаппоша мерафту хонаша фар надора ай ки ҷое боша ки ҷои дилеш хоҳа мерафт намерафт тарафи хуна ҳатто шавам дерам мегашт кӯча ба кӯча кӣ мебина ӯра намедонист духтара кӣ ай хидис чанд қарраи дурай духтарои гузашта дам ба дам ӯра да ёд мезад ҳаму вақт бача маззаи ишқа фаҳмид ки тезай хаб хомӯш хона ҷогай холии фикр дастсар и бози да мебром ғолиб да хидиш бовар када саҳар хесай ҷош буромад кӯча рафай пай кору бориш ҳаму вақт бача фаҳмид ки фаромӯш кардан қинай ҳаму вақт бача фаҳмид ӯ духтара дига намебина ошиқҳои ҳозирара замона бемеҳр када алоқа ба телефон ай саҳар то абеда одами зор намедона кай охирон дидора ма то ҳозира омадани ӯра интизор намедонам ӯро гард نمیش عشقمو نمیشناسم چرا عشق من نمیدونم تو را در این دنیا به عشق روانم چرا میخواهم جست و جوی تو را لیک مزید عشقم نمیدانم